C'est de la bonne nourriture. Oh là Si vous êtes dans mon ghetto, je vous dis. Sinon, prochainement, vous allez venir ici, je ne vais plus vous vendre. C'est une vérité, je vous dis. Quand vous êtes dans mon ghetto, il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Bon, eh ben. tu vas nous psycho dormir. Nos vérités dormir. Tu m'énis encore de oh, si tu veux. Je ne peux pas, je ne peux pas. Tu risques de mourir. Je veux de la poudre, tu m'énis. Non, non, non, non. Ah, je veux de la poudre. Non, non, non, non. Doucement là, hein. Lève-toi, ah, bah, lève-toi. toi hein. C'est toi. Police Deux personnes au bouge. Arrête, va, tous ceux qui filment. venez ici. Ah, assois-toi là. Chef, quand vous êtes venu, vous avez dit d'arrêter ceux qui filment. Oui, tous ceux qui filment. Madame à Moi, je parle. Madame à genoux. Non, non, non, ça, chef. À genoux. Je vous tue. Non, non, non. Ah, toi, ne filme pas. Donc, c'est toi le moteur. Le moteur. Donc, c'est toi qui les encourage à filmer. Arrête, voyez tous. Chef. Ah bon Chef Il y a quelqu'un qui veut s'enfuir. Ah, oh, chef. Elle est où Elle est où Elle est par ici. Elle est ici, elle est ici. Ah, oh, chef. Viens par ici. Oh, chef. Venez par ici, madame. Ah, oh, chef. Viens par ici. est devant. À genoux. Chef. Devant. Chef. Oh. Elle est où Chef. Ne bougez pas. Quand vous êtes venu là, le chef a dit d'arrêter. Tu le moteur. C'était pas même qu'on voulait. Tu le moteur, le vendeur. Moi je ne suis pas, je vends. Ok. S'il n'y a pas vendeur, il aura fumeur. <laughs>